ሰፈሬ ላይ ልጆች ስለ ሀገራቸው ምን ያህል ያውቃሉ ወይም ስለ ሀገራቸው ምክር እንዴት ይሰጣሉ የሚለው አብረና አይነት እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብሬያቸው የምቆየው ቃል ኪዳን ሸዋዊ ነኝ። መልካም ቆይታ። ይግር ብሩክ፣ ሀገር ማለት ምን ማለት ነው? ሀገር ማለት ኢትዮጵያ ብቻ ማለት ነው ወይስ ሌላ ነገርም አለ? በቃ አታውቅም አይደለ? መክሊት ሀገር ማለት ምን ማለት ነው? እሱ ብቻ ነው? ሌላሳ ሌላሳ እ ባባ ስም ማን ይባላል? ናትናኤል። እሺ ናትናኤል፣ ሀገር ማለት ምን ማለት ነው? እሺ እሱ ብቻ ነው? ሌላሳ አለ? እ ንገረና። ሀገር ማለት ሰው ነው፣ ሰው ማለት ሀገር ነው። እሺ በቃ ሀገር ማለት እና ይኮራበት ሀገር ነው። እሺ ለእሷ ነው የምንጥረው የምንለፋው። በቃ አለቀ። ማህሌት ሀገር ማለት ምን ማለት ነው? ሀገር ማለት እናት፣ ህብር፣ ቀለም ማለት ነው። እሺ ጎበዝ ብሩክ። ሀገር ሀገር ላይ ምን የተከሰተ ነው? እዚህ ሀገር ላይ እዚህ ሀገር ላይ ምን እየተከሰተ ነው? ሀገሩ ላይ እ አታውቅም እያለቀ ነው። ጎበዝ መክሊት፣ አንቺ በምትኖሪበት ሀገር ላይ ምን እየሆነ ነው? ናትናኤል፣ ሀገር ላይ ምን እየተከሰተ ነው ያለው? ሀገሬ ላይ ስለ ኮሮና፣ ስለ በሽታ ጁንታ አይታለን። ብሩክ፣ ኮሮና ማለት ምን ማለት ነው? ብሩኬ፣ ኮሮና ማለት ምን ማለት ነው? ሰውን ይዞ ይገላል። ፊት እምነቱ በዛ። ባባ ስም ማን ይባላል? እሺ፣ እስኪ ሀገር ማለት ምን ማለት ነው? አይ ሀገር ማለት ኑሮ ማለት ነው አይደል? መክሊት ኮሮና፣ እስኪ ምን ማለት ነው? ኮሮና ምን አይነት በሽታ ነው? ሰው የሚገልብ ሰው የሚያሳቅቅ እሺ ሀገር ማለት ሰው ነው። ሰው ማለት ሀገር ነው። ሀገር መሸሸጊያ፣ መደበቂያ እናት ማለት ናት። ሀገራችን ከሌለች እኛም አንኖርም። እኛ ከሌለን ሀገራችንም አትኖርም። እኛ ለዛ ተባብረን በጋራ እንኑር እላለሁ። አሁን እንግዲህ አሁን እንግዲህ ተፈርጂ አሁን እንግዲህ ሀገራችን ላይ እየሆነ ነገር ያለው ስለ ኮሮና፣ ስለ ጁንታ እነዚህ ጁንታዎቹን አንድ ላይ ተባብረን ከተጋገዝን ሁኔታዎችን ማስወገድ እንችላለን እና ኮሮና ቫይረስና ማስክ በማድረግ ርቀታችንን በመጠበቅ እጃችንን በሳሙናና በውሃ ለሀያ ሰከንድ በመታጠብ ኮሮናም ከሀገራችን ላይ ልናጠፋ እንችላለን። አሁን እንግዲህ ተመልካቾቼ የማቀርብላቸው የሰንደቅ ዓላማ ግጥም፣ የግጥሙ ርዕስ ራሴን የጻፍኩት ሰንደቅ ዓላማ የእኛ ሰንደቅ ዓላማ አንቺ የህይወት ግርማ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅሽ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ አድማሽ አንቺ ታውቂያለሽ ሁሉም እንደሚወድሽ። አንቺ ነሽ የኛ መኩሪያ የሰው መመኪያ። አንቺ ነሽ የኛ መኩሪያ የሰው ሁሉ መመኪያ፣ የሁሉም ነፃነት፣ የሁሉ የሰው ኩራት፣ ሁሉ የሚኮራ በአንቺ ሰንደቅ ዓላማ አንቺ ስለሆንሽ የሁሉም ግርማ፣ የሰው መኩሪያ የሁሉም አልማ፣ የድንግል መሬት አንቺ ነሽ ይህን እንግዲህ ራሴ የጻፍኩት ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ ከህፃኖች ጋር የነበረ ነበረ። ለሳምንት ሰው ይበለን። like፣ share፣ subscribe አድርጉ። መልካም ቆይታ። ቻው